thank you توت الوجه مريان لعينك عينك حلاك دوية صبر صبر صبر قواني حياتي تسكن حدايا خد صبر صبر صبر صبر صبر صبر دموعي وغراني خليني نبكي نبكي خليني حباب ما فيهم ضنا خدعوني عذبوني العيني الكبر عذبوني دحوني في صحراء وغراني خليني نسكر نسكر خليني حباب ما فيهم ضنا خدعوني ويا حياتي سكون حدايا خدو خدعات وتلوي عينك حلاك حلاه دويا صبر صبر صبر قواني صبر صبر صبر وجهها محلاها عمري محلاها محلاها زينة البنات وجهها محلاها عمري محلاها محلاها زينة البنات جباها محلاها لبسة الحمار وجهها محلاها زينة البنات جباها حياتي عمري تسكن حدايا خضرات وجلو